Вітаю всіх глядачів YouTube каналу Львів Медіа. Дякую, що нас дивитеся, ставите свої вподобайки та поширюєте нашу работу. Э, Сегодня 309-й день героического противостояния украинского народа против э, российских оккупантов. Э, Десятая массированная ракетная атака по Украине, э, в том числе и по Львову. Я хочу извиниться перед э, нашими э, зрителями, потому что будет слышно звук, который вы сейчас слышите. Это работает наш генератор, потому что почти 90% Львова и Львовской области без света. Я так понимаю, что россияне в преддверии Нового года, они хотят оставить Украину без света, тепла, и всех украинцев как бы погрузить э, во мрак. Как я уже подчеркнул, это преддверие Нового года и также э, более 100 тысяч российских солдат навсегда останутся в 2022 году, потому что уже число где-то более 100 э, тысяч их навсегда осталось в Украине. В последних интервью я часто задаю российским военнопленным вопрос, за что умерли все эти солдаты. И никто не может дать э, внятного ответа, за что эти все люди умерли здесь, в Украине. На прошлой неделе э, произошел случай э, в лагере. Ко мне подошел один из российских военнопленных и попросил, чтобы я с ним записал обращение к Владимиру Владимировичу Путину. И я подумал, что это будет как бы хороший момент э, перед Новым годом, чтобы записать это обращение. И когда я приехал в лагерь на этой неделе, я также обратился ко всем военнопленным те, и, и к тем, кто из России, и те, кто с так называемых ЛНР и ДНР. Если они хотят обратиться к Владимиру Путину, я дам такую возможность, и мы это покажем на YouTube-канале Львив Мадия. Я об этом огласил утром. Э, Кроме этого одного человека, который подходил ко мне на прошлой неделе, никто не захотел. Я решил подождать несколько часов. И после этого, кроме этого человека, согласилось еще 4 человека. И сегодня я хочу вам показать, что говорят эти солдаты Владимиру Владимировичу Путину. Меня зовут Завгородний Андрей Михайлович, 05.06.1999 года рождения. Мобилизирован в 202 полк, 2 батальон, 3 роту. Э, хотел бы обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, э, президенту Российской Федерации, с просьбой обменять э, нас, военных, по, по, <clears throat> на, по системе во, обмена военнопленных, так как дома уже все соскучились, ждут и очень сильно переживают. И какая-то есть убедительная просьба, вот э, объясните суть вообще всей военной операции, так как с 23 февраля до сентября я находился на военных действиях, и теперь уже 4 месяца нахожусь в плену. Передаю микрофон. Товарищ главнокомандующий, я, лейтенант Трутин Станислав Игоревич, командир взвода 200-й бригады, был взят в плен Дементьевка, Харьковская область. Прошу вас обращаюсь и прошу о том организовать помощь нашим семьям и защиту наших семей. И возможность пользоваться некоторыми нашими э, денежными, как сказать, денежные средствами, чтобы был допуск у них, потому что многие наших семей не могут ими воспользоваться. И если есть возможность провести обмен нас, военнослужащих, на военнослужащих Украинской Федерации. Я старший сержант, э, командир отделения Галкин Сергей Алексеевич. Хотел бы обратиться к Верховному главнокомандующему президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу с тем, чтобы вы имеете большую возможность произвести обмен военнопленными, посодействовать в этом, так как многие парни находятся очень большое время в плену, и их родственники не понимают, в чем проблема, в чем суть того, что они такое большое время проводят в плену, и никто этим не занимается. И они продолжают находиться здесь. Вот, хотя на наших глазах мы видим, как многие уезжают, но, но большинство остается, как бы находится, как бы продолжает находиться в плену. Вот. И также хотелось бы нам обратиться к вам с таким вопросом, объяснить нам, цель э, данной спецоперации и цель вообще как бы перерушает все в крупномасштабные боевые действия. Я, старший лейтенант Михайлов, Руслан Владимирович, э, командир взвода 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса Балтийского флота, обращаюсь э, к Путину Владимиру Владимировичу с просьбой о помощи, об обмене военнопленных которые находятся в данном лагере, которых не очень много, вот, но которых долгое время, вплоть до 10 месяцев, не обменивают. Вот. Э, особенно, допустим, есть такие люди, как раненые с пулями в ногах, в руках, которые до сих пор здесь находятся, такие, допустим, как я, 4 месяца. Вот. Есть еще более тяжелые, которых до сих пор не обменивают, но здоровые уходят. Вот. У меня все. Я Кузин Владимир Борисович, рядовой части 12, о, 12128. Прошу, прошу Владимира Владимировича Путина о том, чтобы он а, произвел обмен российских военнопленных с украинскими. Ну вот, и как бы имею желание услышать объяснение цели войны или, и спецоперации в целом. Эти военнопленные пока что э, в плену, они хотят быть обмененными, вернуться э, в Россию, они не понимают целей этой спецоперации в кавычках, потому что это не спецоперация, это война, но мы иногда следим за людьми, которые уже э, были обменены и находятся или на неподконтрольной территории Украины, э, так называемых ЛНР или, ДНР, или на территории России. И вот нам попалось видео э, Чаплова Руслана Викторовича. Это доблестный боец так называемой ЛНР, э, через дефис Новососии. Э, он попал в плен к украинцам и пребывал в лагере. Мы с ним записали интервью, но давайте сперва посмотрим, что говорил Руслан Викторович Чаплы, когда он вернулся из плена. Я Хочу здесь подчеркнуть, чтобы вы э, сравнили э, его физиономию, как человек отъелся после украинского плена, как его здесь мучили. И потом мы еще покажем видео, э, какой был э, Руслан Викторович, э, как, каким Руслан Викторович попал в украинский плен. Худым и изнеможденным, и каким он вернулся после э, украинского плена, и что он сейчас рассказывает, как его мучили бандеровцы. в спину, осколочное ранение получил нижнюю челюсть с правой стороны, получил сильнейшую контузию, заложила уши, левое левое ухо заложила. И в это время бывало я в плену. В плену меня уже прострелили ногу. В плену подвязывали к дереву, привязывали, обливали холодной водой, избивали до ужаса. Так же самое, как Максима отрезали ухо, мне пытались отрезать ухо, но потом бросили. Был со сломанными четырьмя ребрами, вывернутыми мне не, как, как вам сказать, не предоставили медицинскую помощь никакую. Как она кровила, как она это, просто забили тряпкой, бог и все. Был привязан двое суток к дереву, раздетый до гола, вешали за шею, так же самозаключиться. Ну, издевались очень жутко. Никакой информации не было, просто им приносил это удовольствие. Мы попали, я попал именно э, на этот, как он называется, частная, частная компания взваливает, получается, как он скажет, СС Галичина. Mm -hmm. Это именно я попал к батам. Попал бы к ВСУшникам, может быть, как-то по-другому было. А так я попал к батам. И там именно вот этот батальон, именно они, да, и хочу, чтобы вы обратили внимание э, на один момент. Я не буду сейчас говорить э, о этом всем бреде, который пересказывает э, Чаплый Руслан, что его там учили бандеровцы, ухо хотели отрезать, еще что-то там. Я хочу, чтобы вы обратили момент на то, что он говорит, что его в плен брал батальон СС Галичина. Он даже не помнит, да? Скорее всего, Э, ему сказали это сказать, и он на видео даже переспрашивает, как этот батальон называется. То есть человеку просто вдалбливают какой-то текст, чтобы он говорил на камеру. Я хочу сказать, что о СС Галичине уже никто в Украине давно не вспоминает, э, потому что эта история, ей уже много десятилетий. Но почему это важно? Э, Когда я брал интервью у Чаплова Руслана Викторовича, он мне четко говорит, кто его брал в плен. Давайте послушаем. Вас взяли під рубіжем? Да. В самому рубіжу. В самому рубіжному, так? Коли? Ну, 20 сейчас скажу. 20 марта я попал под перекрестный огонь сильнейший. Э, Два раза снайпер меня выстрелил в, в правый бок, переломал мне ребра, в почку получился у меня осколок. Ну, хорошенько засадил. Потом осколочные я получил. Еще я получил правую ногу, правую ступню и контузию. И тогда меня в- этот, ЗСУ меня перебрала и лікувала. Ви зараз в західній частині, ви знаєте, це знаходитесь, да? І, грубо кажучи, е, ці люди, які вас оточують, навіть я, ми ж кровожадні бандерівці мали би бути. Ну, это бред. Это с самого начала был бредом. Он установил, конечно. Конечно. Вот такую ахинею сочиняют э, доблестные солдаты Новососии, когда возвращаются домой. Э, я хочу сказать э, уже в который раз, что Украина стоит, Украина бьется, Украина в преддверии Нового года вся в огне, но она выстоит, еще раз хочу сказать спасибо всем солдатам вооруженных сил Украины, которые э, борются за независимость и суверенитет этой страны. Все равно мы победим.